अभी अभी तो मेरे थे फिर जुदा हो गए क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए मुझे खोने के बाद एक दिन फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे मुझे खोने के बाद एक दिन मेरे फिक्र जिसमें हुआ ना हो मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो मुझे खोने के बाद एक दिन फिर देखना कि मुझसे तुम फरियाद करोगे मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे फिर